кайсы учурда рычагдын таразасы горизонталдуу болот рычагга таасир эткен күчтөрдүн моментинин суммасы нөлгө барабар болгондо рычагдын таразасы горизонталдуу болот таразанын табагына өтө чоң эмес жүк жайгаштыралы рычагдын сол жагына таасир эткен күчтөрдүн моменти рычагдын сол тарабындагы күчтөрдүн моментине караганда көп жүктү жылдырып аны көбөйтөбүз табактагы жүктү көбөйтөбүз жүктү кайра оң тарапка жылдырабыз жүктүн оордук күчүнүн моментин күчтүн ийнин көбөйтүү менен чоңойтобуз